ඕවන් ජඩේ ශික්ෂත්තාත්තල වෙබ්බටවියේ ලොගින් වී ඔබ පාටමාලාවක් ලබාගෙන පාඩවන් අරබන්ධය කෙසේ දැයි තමයි මේ විඩ්ඩකින් වාලට මේ අරගන්නේ ඒ සතපා ඔබ ප්‍රථම ජඩේ පෙවක්‍රස් ඩොට්ටල්කේ වෙබ්බඩවියට පිවිසීම සිදු කළේති. ඉන් පසු ලැබෙන ස්ථානයහි ප්‍රධාන මෙනුවෙහි ඇති ලොගින් වීම මත කලික් කරන්න එහිදී ඔබ මීට පෙර වීඩියෝගේ සඳහන් වූ පරිදි ලියාපදිංචි වීමේදී ලබා දුන් ඊමේල් ලිපිනිය හා ඊට ලබා දුන් මුරපදය මෙතෙන්ට යොදා ලොගින් වන්න. මම මේ ආකාරයට මම ලියාපදිංචි වීමේදී ලබා දුන් ඊමේල් එක සහ ඊට අදාළ මුරපදය මම මෙතෙන්ට ලබා දී මෙන්න මේ ලොගින් බටන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මතක තබා ගන්න ඕන නම් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ හැමදාම මේ වෙබ් අඩවියට ලොගින් වීමේදී ඔටෝමැටික්ලිම මෙතෙන්ට අදාළ යූසර් නේම් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක එනවා. මම මෙතන ලබා දෙන්නේ නැත්තම් ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ කියන්නේ යූසර් නේම් හෝ පාස්වර්ඩ් නැත්තම් ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙන්න මෙතන තියෙන ලියාපදිංචි වීම සිදු කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් පාස්වර්ඩ් අමතක නම් මෙතෙන්ට ඔබ ලියාපදිංචිවීමේදී ලබා දුන් ඊමේල් ලිපිනේ හෝ යූසර්නේම් එක ලබා දී recover account ඔබන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් login මත ක්ලික් කරන්න. හරි. ඉන්පසු ඔබට ප්‍රධාන වෙනස්කම් තුනක් සමාන ප්‍රධාන වෙනස්කම් දෙකක් සිදුවීම ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන ලියාපදිංචි වීම සහ login වීම කියන තැන් දෙකට ඇවිල්ලා තියෙන මගේ පාඨමාලාවන් හා logout වීම කියලා නේද? හරි. මගේ පාඨමාලාවන් වෙත ගියොත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලා දිස් වෙන්නේ. මෙතන දැන් අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඔබ පාඨමාලාවක් ලබා දී ලබාගෙන පාඩම නරඹන්නේ කොහොමද කියලානේ. හරි. මෙතන පේන ඇති ඔයාලට ඕන කෙනෙක්ට ඔබ ප්‍රථමව ලියාපදිංචි වුයි මෙන්න මේ තැනට එනවා. ලියාපදිංචි වුණාන් පස්සෙත් මේ ආකාරයෙන් මෙතන පෙන්නනවා. මෙන්න මේ කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ පිළිබඳ සඳහන් කරලා තිනවා. මෙතන no courses found කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ගැන ඔයාලා බය වෙන්න එපා. ඒකට දැන් අපි පාඩමක් ලබා ගන්නදී පාඨමාලාවන් වෙත පිවිසෙන්න ඕන. හරි. මේ ආකාරයෙන් දැනට මේ වෙබ් අඩවියේ පවතින පාඨමාලාවන් දිස්සෙනවා. මම අද තෝරගන්නම් paper class එක. එතකොට මෙන්න මේ CMO බටන් එක උඩ හෝ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය කියන රූපය උඩ ක්ලික් කරන්න. මම මේ සීමෝ කියන බටන උඩ ක්ලික් කරන්නම්. හරි. ඉන්පසු මෙතන දැන් ආකාරයෙන් පෙන්වන ඇති කර්ස් කන්ටෙන්ට් එක වශයෙන් මෙතන අදාළ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර මොනවද තියෙන වර්ග ටික කියලා. ඒ සමග මෙතන තියෙනවා get started කියලා take this course කියලා. මෙන්න මේ ඔබට මේ පාඨමාලාව ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් take this course මත ක්ලික් කරන්න. හරි. ඉන්පසු මේ ආකාරයෙන් මෙතෙන්ට මේ වගේ තැනකදී ඉස්සෙනවා. නැවතත් අපි මාගේ පාඨමාලාවන් වෙත යනවා. හරි. ඉන්පසු ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන no causes found ලෙස තිබිච්ච තැන. මේ ආකාරයෙන් අපි මිලදී අපි ලබාගත් පාඨමාලාව යෙදී තිබෙනවා. හරි. මම paper class උඩ ක්ලික් කරන්නම්. හරි. මේ ආකාරයෙන් කර්ස් එකේ content එකත් එක්කම නිබන්ධන සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර. ඒක ළඟට ගියොත් අපිට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය මෙතනින් භාගත කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් මෙතන තියෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් එකක් පෙන්වන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. මෙතන තියෙනවා පේපර් පේපර් 14. ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති අංක 14ට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මෙන්න වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය මේ ආකාරයෙන් දිස්සෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට මේක සේව් කරලා හෝ නැත්නම් print out එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉන්පසු ඔබ පාඩම නරඹද්දී මෙන්න මේ next lesson. next lesson මත ක්ලික් කරන්න. හරි. නෙක්ස් ලෙසන් මත ක්ලික් කිරීමෙන් පසු ඔයාලා මෙයා මේ වගේ ස්ථානයකට එනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මීට පෙර ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති අංක 13ට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන නම් මෙන්න මේ මෙන්න මේ මත මෙන්න මේ බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ බලන වීඩියෝ එක මීටත් වඩා ටිකක් විචාල කිරීමට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ enter full screen කියන මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් මම යවන්නක් මම මේ ආකාරයෙන් මම මේකට යන්නම්. දැන් අපිට මේ මේක යවන්න ඕන නම් කියන්නේ මේක දැන් අපිට අවශ්‍ය ඉදිරියට යාමට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා අදාළ තැනට මේ ආකාරයෙන් අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ සමගින් දැන් බලන්න දැන් මේ පාඩම මේ ආකාරයෙන් මෙතන තියෙනවා. දැන් මට බලන්න මොකක් හරි පාඩම ප්‍රශ්න පත්‍ර දැන් විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් තියෙනවා දැන් මේ හැමදාම හැමදාම පවත්වන ප්‍රශ්න පත්‍රය පන්තියට අදාළ Zoom link එක සහ Zoom link එකෙන් Zoom පන්තියෙන් පසු පැවැත්වෙන වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙබ් අඩවියේ පළ වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට ලිංක එක ඔස්සේ පැමිණීමට නොහැකි වුණානම් මෙන්න මේ වෙබ් අඩිවියට ගිහිල්ලා නැමේ ආකාරයෙන් පාඩමක් නරඹන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න. දැන් මේක ආකාරයෙන් දැන් කලින් තිබ්බ පාඩම් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. බලන්න කොච්චර පහසු ක්‍රමයක්ද කියලා. දැන් මට ඕන ඊළඟ පාඩමට යන්න පුළුවන් next lesson උඩ click කරලා. දැන් ඊළඟ පාඩම දැන් මෙතන තියෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 14ට අදාළ. දැන් මෙතන මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය නේ යාකාරයෙන් බලන්න පුළුවන් හරි ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඔබට අදාළ කටයුත්ත සිදු කිරීමෙන් පසු අමතක නොකර ලොගවුට් වීම මෙන්න මේ බටන කුඩ ක්ලික් කරලා මේ වෙබ් අඩවියෙන් ලොගවුට් වීම සිදු කරන්න පුළුවන්